advent of spring people throughout Srinagar suffer from allergies induced by pollen grains that are produced from Russian poplar trees. Playfields of education institutions usually grow these trees. होनी चाहिए तो ये ऐसे पेड़ नहीं लगाने चाहिए जिससे हमारी ये सेहत ख़राब हो और हमारा ये एनवायरनमेंट देखो हमारी रोड लगता नहीं है कि रोड से अगर यहाँ पे एवरग्रीन और बाकी फ्लावर्स के जो छोटे छोटे पेड़ है वो लगाए तो वो ठीक है हमारे गले में प्रॉब्लम होती है और छाती ख़राब होती है जुकाम डेली होता है और क्लास में हम ठीक से बात भी नहीं करते हैं थोड़ी सी बात करते हैं सीधे वो लनस मुँह में जाते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए तो आप क्या रिक्वेस्ट करना चाहते हैं गवर्नमेंट को रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट ये जो ये ऐसी किस्म के पेड़ है यहाँ पे उनको काटो और यहाँ पे अगर प्लांटेशन करनी है तो वो ऐसे किस्म के पेड़ लगा जिनसे ऐसी प्रॉब्लम कोलन वगैरह नहीं है पॉपुलर नाइजरा के पेड़ हैं जिनमें से ज़्यादा ही होगा कोलम ग्रीन अगर यहाँ पे चिनार लगाएंगे एवरग्रीन भी है जोदार वगैरह उससे क्या होगा कि एक तो पोल्यूशन कंट्रोल होगा ऑक्सीजन अच्छे से मिल पाएगी और ये नहीं होगा परेशानी it gonna be better if plant chinar और जोधार instead of the popular niger so that's what I had said about वो तो ऐसे फिर यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह में नहीं होने चाहिए my viewers to call DC Srinagar and pressurize him to cut racial Popular tree in Bimna Degree College. I'm Nadia Shafi from Srinagar for Kashmir Unheard.